Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo prodotto per le sopracciglia della Essence. Si chiama Make Me Brown, è un ombretto per sopracciglia, che eccolo qua, infatti vedete che ha proprio un applicatore con la polvere dentro, <laughs> si vede, ed è per le sopracciglia. Il colore che ho io è il 01 Brown, prezzo 2,29 euro e la quantità è un 0, no, è un grammo, è un grammo. Allora, intanto l'ho quasi finito, ma comunque vi mostro come si presenta sia sulle sopracciglia che con lo swatch. cosa dire di questo prodotto? Guardatelo bene perché è in assoluto il mio ombretto per le sopracciglia preferito. Allora, intanto dura talmente tanto che ho dovuto eh, scocciare, chiudere il tappino perché si staccava, infatti si stacca ancora. L'unica cosa leggermente negativa aspettate che cerco di mostrarvelo, è l'applicatore che non è proprio comodo comodo, vedete? Non è precisissimo. Comunque sia, io lo applico perché vado proprio a disegnarle, lo applico un attimo e col, col pennellino vado a pettinarle e risolvo tranquillamente il problema. Allora, l'ho usato tutta estate anche con il caldo assurdo e non si è mai spostato. Io la sera lo vado a struccare. È bellissimo sapere dove struccare un prodotto la sera perché è rimasto lì. Usato tutta estate, anche sudando, non si è mai spostato. E lo trovo fantastico. Oltretutto, non rende le sopracciglia piatte, ma cosa ancora più importante, come sempre sapete che andando a disegnarle ogni giorno andavo a segnare quando lo usavo per vedere quanto durava e signori miei è durata la bellezza di 68 giorni quindi 68 applicazioni cioè fantastico oltretutto eh, il prezzo è ottimo, io davvero ve lo stra stra consiglio usato tutta estate, ah, anche con i cappellini magari non si sposta a, a, differenza delle altre, è un prodotto fantastico, non è sponsorizzato perché l'ho acquistato io, e io mi sono trovata benissimo, questo è assolutamente il mio prodotto per le sopracciglia preferito in assoluto. Adesso io vado a fare una scorta stratosferica e signori della Essence, se osate metterlo fuori produzione <laughs> ve la vedete con avvocato perché questo è mitico. Io che devo poi ridisegnarle completamente da capo tutti i giorni per riempirle, per dargli una forma, questo è fantastico e dura, dura tanto. Quindi Fatemi sapere se per caso avete provato questo prodotto e come vi siete trovate. Io come sempre spero di essere stata utile. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanellina lì sotto così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!